Merhabalar arkadaşlar Doğruluk Games kanalına hoş geldiniz. Ben Yener bugün Metal Gear Lupentium 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün c bölümdeyiz. Yani Sovyet Rusya'nın bir iletişim araçlarını patlatacakmışız bugün. Görevimiz buymuş arkadaşlar. Tamam buraya ışına Tamam. Görevimiz buymuş arkadaşlar. Bugün ne yapacakmışız? Ha iletişim böyle tersi şeylerin patlatacakmışız arkadaşlar. Yok, host menüye gitmeyeceğim. Direkt oyuna gireceğim. <clears throat> o gelmişiz. Şöyle bir şey yapsam daha güzel olmaz mı? olsa daha kolay Arkadaşlar bölüm biraz zor oldu. Dime Dogs bölümü galiba bu. Hatırladığım kadarıyla. Tamam dayı dur da indir biz. Biz şuraya gideceğiz şu bölge. Karşıdaki ışık yana bölge. Yo nereye gideceğiz? Aynen aynen şu kuleler falan var oraya gideceğiz. O girişi oranın. Rica etsem beni indirebilir misin? Yalnız ağaçları sıkınca ağaçlar sallanıyor galiba. Yok. Yani rica etsem beni indirebilir misin aşağıya? Dayı sen beni şimdi 756 metre ne yoldursun ki? Biraz daha yakınlarına indirsen olmaz mı? Ölür müydün yani? Yeşil flash. Şöyle bir silahta gidelim biz yani. there's an English-speaking İn aşağı. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find his language specialist and extract him. Lan o telsizi niye kullanıyorsun lan sen? Ben o telsizleri yok etmez miyim lan şimdi? İt ol ite bak. Karşıdaki bölüm şeye benziyor birazcık zor zor ha. Atımızı orada bıraktık ve ona çıktı. O bu atları yani. Bir saniye ben şöyle bir şey deneyeceğim. Ha sağ sol sola atlama özelliği varmış. Güzel. Tamam orada iki kişi aldım. Üçüncüyü de gördüm. You're guilty. Şöyle. Sizin biriniz sağ gitsin, biriniz sola gitsin abi. Siz bir ikiye ayrıl ayrılacaksınız mı? Merak ettim de ikiye ayrılacak mısınız? da alacağım. Öldü lan. Ne garip bir ölüştü. Seni yollayalım musun bize? Belki lazım olursunuz. Seni öldürebilir miyim? Abi daha 402 kilometre yol varmış ya. Ha, ee, atı istiyorum. Dreamed of living a free life like folks in the West. What are the odds, huh? I've gone ahead and placed him in the support unit. Q ve iki atı istiyorum. Now you'll know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. Tamam beygiri aldık hadi. Buradan da buradan nereye gidiyor? Ta biz galiba tepeye çıkacağız. Şöyle. Bu acaba diğer tarafa nasıl ötüyor? Anladım. Anladım da anladım. Ya nereden gideceğiz ama onu anlamadım. Ha ha şurada yol takip edeceğiz. Bu bölüm biraz kolaya benziyor çünkü kolay başladık biz. Ben hep zor başlardım. Ben hep yolu takip ederim usta. Ata bak nasıl gidiyor. Lan. Pistol al pistol. Tak şunu yayır. Buraya kişe mi gittim? lan sen ne yaptın? Bir abdest dökmeye gitmiş adam. Tam kafasından da vurduydum ha. Gel buraya gel gel. Lan lan. Onu öleceğiz lan. Şu yayları değiştirir misin? Seni şöyle yollayacağım ben. Sen git. Sen de git seni sana bana orada işken edeceğim haklısın. <coughs> Otuz altı metrelik bir yol kalmış bir şey kalmamış. Ben onu bu da ufaktan ufaktan gidelim. Ha adam. Lan eşi ulaşık. Şöyle. Gel gel acım gel gel. Adam beni fark etti galiba. Tamam sen gitme seni kimse göremez. Seni oradan görmeleri çok zor da. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim biz. saniye ya. Üstte belki bir şeyler vardır. Şöyle dön. Şurada bence birkaç şey vardır ya böyle materyal. Eğer yoksa canı sağ olsun. Dur dur ben seni öldüreyim. Geri zekalı. O kadar da ateş ettim adama ya. Konuşun siz bakayım konuşun. Bir şey olacak mı? of headshot çaktım abi. Çık, çık. Ha, niye ağır çekim alıyorsun? Çok güzel hocan çeksin orada. Ben seni ölmeden şey yollamam lazım. Mustafa seni yırtarım ben şimdi. arkadaşlarını çağır ona. Arkadaşlarını ben seni kurtar. Kurtaracaktım lan. Çaktım etti. Sana da bir et. Tamam. Al onu. çıkıyor mu acaba buradan? Yok. Suya dokunmaz Silah çok pis sekiyor. O patladı. Ben bunu galiba geçen bölümde patlatamamıştım. Lan. Bana ha, bana, bana, bana. Sen bana ateş edersin. Sen bana ateş edersin. Şurada iki tane materyal gördüm, onları alacağım. Lan kuş gölgesinden korktum ya. Yuh artık. Kim olan o? Post captured. Sen kimsin lan beni tarıyor? Git o git. Acımak yok. Eğer bu köpekler acırsan pislikler sonra seni vurur. Galiba patlatacağımız yer buradaydı. Bir şey patlatacaktık ama olsun. Dur arkadaş, şu posteri de yırt alayım Ee, nereye patladı? Ha burayı burayı patlatacağım. Stripçi abla var. Lan. Ablayı uçtuk bir ara. Bu ne yaptığımız şeyler bilmiyorum. Dur R'ye bastı şurada. Yerde metal varmış ben görmedim. Başka adam da kalmadı galiba. Ee, bir saniye dur dur. Biz güvenli... Biri beni gördü. Nerede ateş eden? Bunlar büyük ihtimal benim dur bak seni tam çükünden vuracağım. Ha. Hak ettin aga. Hak ettin. Daha adam kalmadı. Orada yer var acaba orası nerede? Da şöyle. Ha, atımıza binip bir şey yapalım. At senin üstüne uçabilir mi? Atın üstüne uçacağım evet arkadaşlar. Bakalım bir şey olacak. Hop. At, atın içinden geçti. Bu bir rekor. Acaba orada ne var? Dur atla gideceğim. Koş beygir. Wow. Ne istemiyorum ama neyse olur. Ha, şöyle biraz uzaklaşacağız. Bu bölgeden çıkmak için. Bölgeden çıktıktan sonra helikopter çağırabiliriz galiba. Pardon tam basacaktım. Helikopter pika. Nereye gelebilirsin? Evet, ee, sen aga şöyle. Yok çağırmadık galiba. Aynen böyle. Buraya geldi 148 metre. Extraction arrived at mother base. Development project has been added. Whoa, whoa! Hani helikopter? Abi bitkiler. İlk defa gördüm onu. Yok yok bitki aldım Take a look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy. Abi helikopter nerede? Sesi yavaş yavaş duyuluyor. Golden Crescent. It's a type of medicinal plant. We can use that to make tranquilizer rounds more potent. This is B Quad. Arriving shortly at LZ. Kedi geliyor böyle. Öleyim oğlum. Bak, bu olay çok güzel yani. Helikopter yüzlerinden hani yüzümüze gelir toprak parçaları ya. Toplar kes. Şöyle ne olur olmaz yine bizim. güvenli bölgeye girmiş olduk. Ne Bunlar bizim aldığımız şeyler arkadaşlar. Üste yolladığımız adamlar. B Çok da kötü değil aslında. Yani ee, beni üste götürebilecek misin acaba? Ne rica edersem is growing like crazy thanks to you, boss. In fact, it's getting downright Üste götürelim bu Diamond Dogs görev olduğuna göre bize köpek geldi. Tahminen bize köpek geldi. Daha videoyu aldım değil bundan bölüm. Tamam. Bu tereddütten hep korkuyorum. Bazı bölümleri videoyu almıyor musun? I'll start with the material refinement part. Soygun tadı yavaş yavaş çıkmaya başladı arkadaşlar siz de görüyorsunuz izlerken. Of hadi yeter. Burada takıl mı kaldı? Net bir sen Evet arkadaşlar sonunda e, konuşması bitti adamın. Vay bunlar bizim topladığımız adamlar mı? Kötü seviyeli adamları toplamışız biz de hep ya. Direkt geçelim. Lefte'ye topladıklarımız adamlar. Bir tane B olsaydı iyiydi. Base'e gidebilir miyiz rica etsem? Bu arada oyunun %3'ünü bitirmişiz daha. Ne kadar çok değil mi? Ee, Ee, tek iki görevimiz kaldı arkadaşlar şu an. Ben Beyza nasıl gideceğim? Böyle buradan mı gideceğiz? Beni Beyze götür Beyze. Nereden gidiyoruz? Ben Beyze gitmeyi bilmiyorum. Space. Please select a mission. Please select a landing zone. Beyze götürdün inşallah. Biz yoksa görev tekrar mı yapıyoruz bilmiyorum. İnşallah Beyze gideriz. Ha Beyze gitmiyoruz. Görevi tekrar yapıyoruz. Ay Allah kahretsin. Yok oh Beyze geldik Beyze. Sulardan tanıdım. Şimdi ineceğiz base'e. Size base'imizi gösterelim. Bu arada base'e gitmeyi öğrendim. ben geldim lan. Askerler. İşte burası base'imiz böyle. Suyun ortasında base'imiz var. <coughs> Bizim amacımız bu base'i büyütmek arkadaşlar oraya kaplamak böyle büyük bir şeyler etmek işte. Şu helikopter yeri var. Buraya ineceğiz. Baba, helal olsun. Tamam ne yapabiliriz. Tokat atalım mı? Nartistik yapıyor nasıl? We're low on materials, boss. Ne diyorsun lan? Thanks for that, boss. saniye. Thank you for letting me join Diamond Dogs. I'll give you everything I've got. Geberttik. Hani köpek möpek yok. Diamond Dogs ya bunların hepsi. Buhardın da seni boşver. Acıdım. Vay yukarıya çıkılıyormuş. Ben bilmiyordum yukarı çıkıldığını. Bakalım yukarıda ne olaylar dönüyor. Hiçbir şey yok. Atlayabilir misin? Ee, C. Adam her yerden atlıyor bir şey olmuyor. Ya. Bu arada şurada size göstermek istediğimiz bir, bir şey var. Nerede o? Dur işaret ettiği yer var bir bunlar bizim adamlarımız. Niye işaretledim? Tamam. Shower nerede ya? Marker placed. Oğlum duş yeri nerede? Duş yerini mi kaldırdınız lan? Kaçak. Ha işte işte duş yeri. Buradan da duş alabiliyoruz. Bu şu an kanlı ya kansız kalacak. Şu Shower yani duş demek. Evet üstümüzdeki kanlar gitti. Evet arkadaşlar biz videoyu burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Up, e, videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.